dua hari lagi udah mau dua bulan udah oh. mau dua bulan usiaku ya Ken Ken hmm, iya happy happy oh. are you happy are you so happy <laughs> yeah hi everyone Mama Mama Ken Ken Ken Ken baru bangun bobo ya Abis neneknya Ya Ya Yeah. <laughs> anggugu anggu ah. angku-ku hmm. banyak ini pipi tembem banget sih ini pipinya kok tembem banget sih hmm hmm ya yeah. <laughs> sadar kamera dia ya kengkeng sadar kamera ya ini perutnya nih gede ini baju ukuran 3-6 bulan loh tapi ini rasanya pas banget ini bajunya nih 3 sampai 6 bulan tapi pas banget sama dia malah udah agak pendek Bye bye. Sampai di sini dulu ya. See you. Bye. Gimana bye bye? Bye bye.